bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulilloh va alihi va ashabihi vasallam soxta salafiylarni yana bir iddaolari rahbarlarni duo qilib bo'lmaydi rahbarlarni duo qilishlik kufr degan gaplari aslida dinimizda birovni duo qilishlik uchun qo'yilgan mezon uni mansabi yoki martabasi emas balki dini iymoni solih amallari hisoblanadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni muborak hadislarida duo qilishlik bu ibodatga tenglashtirilgan nomon ibn bashir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom aytadilarki adduau huval ibada duo qilishlik bu ibodatdir demak mo'min musulmon odam duo qilishligi uchun o'zi xohlagan dindoshini xohlagan birodarini duo qilishligi mumkin bunga abu dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalomni muborak so'zlari bor كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل qaysi bir musulmon odam o'zini birodarini g'oyibona duo qiladigan bo'lsa bir farishta mana shuncha yaxshilik sanga ham bo'lsin deb so'rab turadi demak musulmon odam o'zini mo'min musulmon birodarini xohlagan vaqtida xohlaganicha yaxshilik so'rab duo qilishligi mumkin rahbarlarni duo qilishlikka keladigan bo'lsak bunda ham kimnidir mansabi yoki martabasiga qarab emas iymon e'tiqodi uni qilayotgan amallariga qarab duo qilinadi ahmad ibn hambal rahmatullohi alayhi aytadilar agar mani birgina ijobat duoyim borligini bilganimda rahbarni duo qilgan bo'lardim chunki ularni salohiyatli bo'lishligida xalqni ommani salohiyatli bo'lishligi bor deb aytganlar mana shu gapni fuzayl ibn iyozdan ham rivoyat qilishadi u kishi ham mana birgina ijobat duoyim bo'lganida rahbarni imomni duo qilgan bo'lardim chunki ularni o'sha salohiyatli bo'lishligida omma musulmonlarni ommani salohiyatli bo'lishligi bor degan demak har bir mo'min musulmon odamni haqqi bu o'zi xohlagan bir birodarini qilayotgan solih amallariga din diyonatiga qarab yaxshilikni so'rashlikka haqqi bordir uni asossiz cheklab qo'yishlikka hech bir kishini haq huquqi yo'qdir